salve vicine um hodie non sum in scola um sed bene valeo quia te cum loquor anglicae i'm talking to you um bene valeo quia te desidero te desidero i miss you scola mihi placet quia te video sed hodie sol lucet mm, sol lucet et non sum aeger es tu aeger bonum auditu non as aeger euge okay. Ah, dies est pulcher, non sum aeger, laetus sum. Vale.